hemos demostrado por qué seguimos siendo campeones mundiales semicompletos. Hoy Gran Guerrero tuvo la oportunidad en el mejor centro histórico de lucha que es el Coraquén y no pudo. Gracias Místico por tu ayuda. Felicidades. Tiempo logramos reponer y retener este cinturón. Esto se va para México. ¿eh? Y allá te espero, Gran Guerrero, y espero volver a Tokio próximamente. Muchas gracias la gente. Esquiles. Esquiles.